Итак, друзья, нам понадобится два куска ДВП, пара брусочков, по-моему, 25 на 25 и 50 на 50, металлический уголок. И не смотрите на навесы, там концепция тоже изменилась. Изначально хотел Я изначально пытался сделать по другой немного технологии на навесах, там все дела, но потом понял, что у меня у самой э, пилы, э, башмак ее, грубо говоря, э, он регулируемый, глубину пропила. Соответственно, я просто взял за основу сам этот башмак, убрал э, болт, который прижимной, и просто... И вот в этом моменте, как я уже сказал раньше, концепт изменилась. Я понял, что можно сделать гораздо проще. Сверлим отверстие в самой непосредственно нашей этой шине или подножке для саморезов, для крепления Устанавливаем в самом ДВП место под диск, куда он будет уже уходить. Так как я намеренно взял брус 50 мм, чтобы у нас диск уходил чуть глубже, так как э, глубина пропила 65 мм. И теперь нам нужно убрать кожух, чтобы он нам не мешал. Просто просверливаем в ушки отверстия и крепим стяжкой, здесь нет ничего сложного. Спасибо большое за просмотр. И напишите свои комментарии по этому поводу. Может быть, что-то нужно доработать, может быть, что-то нужно добавить, либо наоборот убрать, либо вы сделали бы, может быть, совсем по-другому. И, как всегда, за идею спасибо нашему любимому YouTube. И идею, да, нашел на каком-то одном из каналов и увидел, и, в принципе, подобную вещь собрал. Да, там присутствует небольшой люфт, именно в, я вот в вертикальной плоскости, потому что э, сама направляющая или сам навес в башмаке, он довольно хлипкий. Но, тем не менее, то есть, если более-менее прижать и аккуратно это все делать, в принципе, канает. То есть, блин, стоимость это фигни, это стоимость самой пилы. А остальное это все ничего не стоит. И сейчас вот здесь будет два, два стареньких видео, которые вам стоит обязательно посмотреть. И также значок моего канала, подпишитесь, ребят. И спасибо большое за просмотр, пока!